көз ирмемдеги ылдамдык бул нерсенин траекториясынын берилген моментиндеги же берилген чекитиндеги ылдамдыгы келгиле жөө күлүк бир калыпта эмес түз сызыктуу кыймыл жасады дейли траекториянын о чекитинде анын кыймылынын ылдамдыгын аныктайбыз траектория боюнча а б кесинди тандайбыз ичинде о чекити жайгашкан спортчу бул аймакта белгилүү бир убакытта кадам жасаган бул аймактагы кыймылдын орточо ылдамдыгы жөө күлүктүн которулушунун убакытка болгон катышына барабар жөө күлүктүн кыймылын азайтабыз анда бул убакыттын ичинде нерсенин орточо ылдамдыгы жөө күлүктүн берилген кыймылынын бул участоктогу чуркап өткөн убакытка болгон катышына барабар бир нерсенин кыймылынын убактысын кыскартууну улантабыз жана ошого жараша анын которулушун акыр аягы кыймыл жана убакыт ушунчалык кичинекей болуп калат мисалы унаадагы спидометр ылдамдыктын өзгөрүшүн жазууну токтотот жана бул кичинекей убакыт аралыгындагы кыймылды бирдиктүү деп эсептөөгө болот бул аймактагы орточо ылдамдык нерсенин о чекитиндеги көз ирмемдик ылдамдыгы болуп саналат ошентип көз ирмемдик ылдамдык бул кыймыл аяктаган кичинекей убакыт аралыгына кичине которулуштун катышына барабар вектордук физикалык чоңдук акыр аягы кыймыл жана убакыт ушунчалык кичинекей болуп калат мисалы унаадагы спидометр ылдамдыктын өзгөрүшүн жазууну токтотот жана бул кыска убакыт аралыгындагы кыймылды бирдей деп эсептесе болот